Hello Happy, Happy Learn English with Happy English Shuan. Well, how's life today guys? Hopefully you are quite well, I mean. Okay everyone, today Miss Dinda invites you to discuss about possessive. What is possessive? Yeah, you are right. Possessive adalah sebuah kata yang menjelaskan kepemilikan atau milik dalam bahasa Inggris. Possessive sendiri dibedakan menjadi tiga, yang pertama adalah possessive noun. Yang kedua, possessive adjective. Dan yang ketiga adalah possessive pronoun. Kali ini kita akan bahas tentang possessive noun. Apa sih possessive noun itu? Iya, lagi kamu benar. Possessive noun adalah kata yang menjelaskan tentang kepemilikan namun ditandai dengan apostrof atau yang kita kenal dengan tanda petik satu di atas ditambahkan huruf S. Contohnya, mobil Miss Dinda kamu perhatikan kalimat ini mobil Miss Dinda oke okay? mobil Miss Dinda maka in English mobil kita garis bawahi sebagai A Miss Dinda B maka ketika kita translate ke bahasa Inggris menjadi rumusnya B ditambah A jadi yang pertama Miss Dinda di depan mobilnya di belakang jadi bahasa Inggrisnya Miss Dinda's tanda petik tambahkan huruf S baru bendanya Miss Dinda's car oke okay? contoh yang kedua handphone Miss Dinda, handphone Miss Dinda, maka bahasa Inggrisnya dibalik. Oke teman-teman, Miss Dinda's handphone lagi topi Budi, topi Budi. Maka ketika transfer ke bahasa Inggris menjadi Budi's cap, Budi's cap. Well, happy yours, kamu sudah mengerti bukan? Contoh kalimat yang panjang mobilnya Miss Dinda ini mobilnya Miss Dinda maka bahasa Inggrisnya this is Miss Dinda's car ruangan Miss Dinda sangat besar ruangan Miss Dinda sangat besar maka ini English adalah Miss Dinda's room is very big Miss Dinda's room is very big. Well, happy happier sekarang kamu sudah mengartikan bagaimana penggunaan posesif noun dan juga apa karakter dari possessive noun. Nah, seperti biasa, di akhir materi ini Miss Dinda akan berikan tiga soal, kemudian nanti teman-teman jawab ya di kolom komentar. Tentunya akan ada giveaway-nya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Soal yang pertama, translate to English. Ruangan jika sangat bersih. Pertanyaan yang kedua, kamar Hamas sangat besar. Rambut Vira pendek? Well, happy yours Miss Indah tunggu jawabannya. Jangan lupa tulis ketiga jawaban tersebut dengan cepat, akurat, dan pasti sesuai dengan grammar ya. Bye-bye, thank you!